တူလမနလစိဖော်မြူဇစ်အကယ်ဒမီနေလားရမြရဒချခိုဘီလီနေလားဒါရမြရဒချခိုခီဆမန်ဒရီနေလား ပတတိတဝချိုနေပရတပညိုလပချိုပတိတပကမလတလတိလဆေလတမတ်ကုရဒချိုပတဝပူဒမပတိပနလပွေဒတတုလမူပကောဒလကမြွေဒဆုမညာခနာတိပနလချိုစရာခတိတတနနေပချိုပတိတပကမလတကေဝါကောပူဒိတကေတမလောကောပူဒတယတကွီဒတတုလပုနလပချိုတရတပဝရတတုခပတလကမဆောရချိုပတပလကောဒခွတ်ဝရဖုတကေဒိတတပယောတိရောတပဒပတိတိရောတေ ဒါကီဆောလာကီကိုထဝဲကောခဲလလန်ဖွာကနီလာဒါဒီနေတိုတူလောရာဒီတိုပိုတာတီတဖက်ခီနေနောက်ဆာမူဒါခုဒေါ်လပတဝါပူနီလာ ဒါတတူတဆတဒတူနေကေရဝဒကလော်ကလော်လလမီရလပချိုးဘူးနေလားဒါဒုန်ဘဝဒတဟုတယောကလောကွာကလေတိဖာဒုန်ဖေတဘလချိုတခတိချိုဒါတတလခိတာပိုထွဲတာကိရတတူဝိတဆဒတဒခိဘောချိုဘသတတလရတနေမတိကခုထလာတိတဝေတော်လဘခလာတဒီအတိကိကံတဝေဒီရနာနဆပါရဝေလမီမေတဝိတ we ne baka ta tu ta se de ta u do po se ko ra baka se baka ta ti ta ba sai no ko ta hu ta ga ta ko ba ku te do ta de ne ak lo ko la ge ti ta pha ne la po se ko le ro de la tho do le la bi la ga ya ti ta pha lo ba chu pho go lo ko pha wa da lo ba chu pho khu ta ma lo da go do ta ko lo ko la la ge ti ta pha se ko တေစကရတကတရလခုထဝတဒေတာဝပေါ်လလကမလဝအဖရိကဒေပွမ်မီဂီဒေါ်ဒေါ်ဖွဲမီနီလာ တိဘာတာဒနေတဖိုင်လက်ဒေါ်နီကလာတပူလက်ကမလာကပဝတာစတလာဘလမီလဘနာကိုဖချဘူနီလာကိုစစ်ကရတရတကလာကလာဝတိမနိဝေကတိယာကိုဒီယမီဟီခောဆုလာတတုဆမဆဘခဒုန်တမဘခတကူရကတေကတော်ဘခမေဒကိုကတမဆရကဖလာဒုဒမလတိမလဘခစဘတတူတဆဲချိုဒဗမီလာစတုလနလပချိုစကနီလာ